auf Kommun also die, die, äh, die Gelder für Kommunalabgaben и поднял пенсионный Ага. возраст для женщин на 5 лет и мужчинам на 2 года. Еще was. Поднял пенсионный возраст, возраст Äh, выхода das, на das, пенсию. das, äh, das, Ei- das Renteneintrittsalter für Männer, also для мужчин сколько? Äh, für, für Männer um äh, für, für Männer um zwei Jahre und für Frauen um fünf Jahre erhöht, das Renteneintrittsalter. Но продолжительность жизни мужчин сегодня на Украине 62 года. Aber die Lebenserwartung eines Mannes in der Ukraine beträgt heute gerade mal 62 Jahre. Но мои коллеги сказали, почему мы защищаем Януковича, то есть э, Конституцию защищаем сегодня. Also warum, äh, warum verteidigen wir Janu... Äh, Как, э, почему мы защищаем, ну, защищаем Конституцию? Защищаем да. Януковича, потому что защищаем да. Конституцию. Да, понятно. also wir verteidigen Janukowitsch noch, äh, weil wir die, die Verfassung verteidigen wollen. Второй фронт у нас борьба с неонацизмом и с фашизмом. Und die zweite Front ist halt der Kampf gegen äh, den Faschismus. Нам очень тяжело, потому что мы видели только Штефана Фюли, Форозу, Кэтрин Эштон. Нам очень тяжело, потому что мы видели Европу только с одной стороны. Und, ähm es ist uns, also für uns ist das natürlich sehr schwer, weil wir äh, Europa nur von, von einer Seite gesehen haben, äh, Ashton und die ganzen anderen Führer, Bar, Bar, Barroso и und so weiter. В Париж und als, и сюда, в Германию, мы увидели, что здесь есть наши единомышленники. und als wir nach Paris und hierher gekommen sind, äh, haben wir eben auch gesehen, dass wir ähm, äh, also Единомышленники. Gleichdenkende, also Мы unter нашли, Gleichdenkenden sind. мы нади- нашли поддержку у депутатов Сената, у сенаторов и депутатов Европарламента. Und wir haben auch unterstützt, Национальная ассамблея, Национальная ассамблея Франции, у сенатора и у депутатов. Wir haben auch Unterstützung gefunden äh, im, äh, in der Nationalversammlung in Paris und unter äh, verschiedenen Abgeordneten. И мы видим, что здесь ощущаем поддержку от вас. Und äh, wir sehen hier genauso, dass wir eine Unterstützung von Ihnen haben. Но сейчас я хочу подчеркнуть озабоченность о, э, о наступлении военной ситуации. Und ich möchte natürlich aber jetzt auch meine, meine Ansicht mit Ihnen darüber teilen, was die militärische Situation jetzt im Moment betrifft. Хочу подчеркнуть, что уже 5-7 лет президент Румынии Бесеску предъявляет претензии к территории Украины. Äh, schon fünf bis sieben Jahre äh, erhebt der äh, rumänische Präsident äh, Ansprüche auf äh, ukrainisches Territorium. Это на Так. Бессарабию и Буковины. А. Массово раздаются румынские паспорта. Auf, der Buk an, auf die Bukowinu ja, und, äh, Bessarabien. und Bessarabien. Und äh, es werden also massenweise äh, rumänische Pässe ausgegeben. Турция, в прессе Турции появились предупреждения о, по Крыму. Und in der türkischen Presse sind äh, auch Verlautbarungen erschienen äh, zur Krim, auf zur Lage auf der Krim. До середины 18 века Крым принадлежал Турции. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts gehörte die Krim zur Türkei. То есть это внешние проблемы. Теперь внутренние, внешние проблемы. Das sind also die äußeren Probleme. Теперь внутренние, внутренние проблемы jetzt нам создали неонацисты, фашисты. Und äh, jetzt zum inneren Problem, da hat man uns äh, die Faschisten jetzt hingesetzt. Они заявляют, что могут терроризировать Европу за счет газотранспортной системы. Äh, und man äh, meint, dass sie also äh, Europa terrorisieren können, dadurch, dass sie die Gasleitung in der Hand haben. И они уже неоднократно говорили о проблеме с ядерными реакторами. Наталья Витренко подчеркнула, что 15 ядерных реакторов. Мы с вами знаем только один Чернобыль. Genauso gefährlich das Problem wegen der 15 Atomreaktoren in der Ukraine. И Владимир Марченко четко подчеркнул, что Россия не останется со стороны, она обладает ядерным оружием. Und äh, Vladimir Marchenko hat äh, eben unterstrichen, äh, dass äh, Russland eben nicht an der Seite äh, stehen kann und zugucken kann. Russland muss sich einmischen. Мы знаем, что э, Соединенные Штаты против Югославии применяли э, ядерное оружие, слабо обогащенный уран. Und wir wissen zum Beispiel auch, dass äh, in der Zeit des Jugos, äh, Jugoslawienkrieges äh, von Seiten der USA dort ähm, ähm, äh, also Waffen eingesetzt wurden mit gering angereichertem Uran. Сегодня Р- Россия тоже имеет доктрину применения примитивного ядерного удара, то есть точечного. Äh, auch Russland hat heute die Doktrin, äh, Kernwaffen ähm, punktuell, einsetzen, äh, punktuell einzusetzen. Поэтому возникает общеевропейская проблема, которую необходимо нам с вами решать. Und äh, aus diesem Grund haben wir äh, für, äh, in <laughs> ganz Europa ein Problem, das wir äh, lösen müssen. У нас есть поговорка, если человек предупрежден, значит он вооружен. Also bei uns gibt es ein Sprichwort, das heißt, wenn, ähm, wenn jemand ähm, ähm, vorgewarnt ist, dann äh, ist er schon bewaffnet. Вот те проблемы, которые я хотел подчеркнуть, Данкиш. Da, äh, das, Dankeschön.